Ah. Fuck. Oh, fuck, Mann, ey. Ich kostet dich. Alter, was ist für Taxi jetzt, Alter? Hey, du Wichse, Mann. Alter, was ist denn jetzt abgegangen? Äh, du bist doch einfach krank, Mann. Mach doch so etwas nicht! Hast du nicht so ein Timing? Aber merci für 500.